السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. آه طبعا آه نحن وقفنا امبارح بالمقطع الماضي آه هون بهذا المكان وكنا بدنا نبلش بهي آه، المهمة. آه قبل ما نبلش المهمة لا تنسوا الاشتراك بالقناة أهلا وسهلا فيكم وفيكم تفوتوا على الروابط موجودة في الديسكربشن. Let's go بالمهمة اوكي يا شباب باك نصوت نبلش Nobody but Yeah, its شغالة برضه. captain may trade below the deck of كيف that كيف ship. بدي بلش That means بحكي مع هاي to learn خلص. the truth with هي your عم own تحكي هي بتحكي لك eyes. اصلا اه You'll اوكي have to stow away. But if the ferryman can catch you, يا ديستين عرفنا كيف نساويها يا ردو يعني اليوم الواحد ما, ما مش عارف انا امبارح ضليتني صاحي للدوام اول يوم دوام في المدرسه اصبح الاقي في توشي اروح افزع اعمل وجهي خدمه يجي واحد يسب علي في الرجال انفزع يا مشان الله يا زلمه يا مشان استحي خير خير اذا نكد من الصبح طالع ومش نايم ولا ساعه ويطلع واحد في نحن انفصلت كنا انفصل لقيت فيه راح ضربته نكد فارس اختفى يا شباب من ديسكورد صح؟ كيف عادت كيف كيف عادت يا عدول؟ ضل لك صفر شو؟ اف زد زد زد محمد ليش انت اخذت بس مثلي محمد؟ هلا بيخربط فينا على طول استنى على طول I traveled to another world. And now you will do the same. Take these words for the نجي على السفينة بلشت؟ طيب ما بيطلع لنا شي كويست خريطة او شي هلا هون طالع لنا كتاب شوفوا شايف يا محمد هذا الكتاب A place where the pirate dream can live forever تعال محمد ساعده تعال تعال ساعدنا محمد تعال احسن ما تعال ابو بعضك طب انا ليش تطلع لي هاي الضوء الضوء الطريق من وين يا عبدو؟ طريقة من هاي قدام هاي الطريقة بالضبط اه اوكي يلا هذيك هذيك السفينه تبعت الجنود قرأتهم؟ عم يتقاتلوا؟ بدنا نفوت فيها لجوا ولا نوقف؟ كامله ولا بدك تعرفها بشكل مختصر ما خلص بس هيك تجربها وخلص لا بنلعب كامل محمد شو بدك تلعب كامل؟ دور على دور على كابت تقرا الكتاب إيه. تكبس E او ال Q اه اي او ال Q تتذكر اليزابيث سوارت لما كان في عندها ابوها ميت وكان بيجمع عالم للاموات قوارب؟ ايه مين؟ ابوها البنت الحاكم ايه اليزابيث سوارت على اساس انه هدول نفس الشيء هيك come seek an adventure and salty old pirates, eh? Sure, you've come to the proper place. But keep a weather eye open, mates. and hold on tight. There'll be squalls ahead, and Davy Jones waiting for them. What don't استنى عشرة عشرة ساوي بس ال music وطي ولا شو وطي كمان ال master volume خليه عشان تسلم يا زكي عليكم اوكي اوكي شو كنت عم تقول لي عبدول؟ ولا شيء كم شفت الصور بالمرات بتتذكر بنت الحاكم اليزابيث سواب ايه لما إيه، رجع مع عالم الاموات آه نفس الفكره انه هدول عالم الاموات اللي رجعوا جنبينا هنا ال Black Pearl على اليمين يعني شو عم يصير؟ ارجع نفوت على المكان الثاني فاز 2 من القصه هيك شو بدنا نساوي هون؟ فاز 2 من هاي ال part شو بدنا نساوي؟ هون اخذ قطعة كبيرة في في خيط في خيط بشنو في خيط روح روح حمد روح وقف الفعل هي احسن مال الطائف شو عم تساوي يا محمد شو عم تساوي واقف عم تتفرج فين واقف عم بتفرج هلا شو تكون صار فيها مي نزل تعال نزل شيل المي معنا يا محمد راحت المي راحت راحت المي يا محمد خليك واقف قاعتك قاعتك قاع قاع يا محمد قاع قاع قاع روح نزل الساري روح نزل الساري زين شيل المية من السفينة زين الحقوني دول تتركوا تكبس شر هم لا تكبسش عليك تكبسش عليها تكبسش عليها راح ترجعك السفينة الثانية هاي شوي بس نخلص بدنا نكبس عليها لا ها على اساس اذا بدك ترجع ما بدك تختار القصة وترجع تكبس عليها Burn وترجعك السفينة bright accursed light upon tales of old برضه نضوي تفصيلة معي نروح نروح حتى النار هاي مثلا اكبت سلايد كليك لا مش حقيقة right click هيك طلعت بتعرف مثلا هاي الشغلة right click وشوف مثلا شو بتحكي لك بالضبط If ye be brave enough to proceed, the curse of dead man's grotto, اذهب لكراتشي لا ده انا هاخد معايا الكتاب اه شو معاك؟ خليها third person view يعني مش هتكونش كيف حط third person view بعد؟ لما تقعد أه؟ تدوس اكس عشان تخليك تقعد على المنظور بعدين تدوس اه اه ارفع شوط اب بعدين تدوس Okay. I must have those little like But back in our left, I can't You can't afford this in sector. Ah, here. في اناناس في هي اذا حدا بده ياكل شيء Properly warned ye beast as I. Who knows when that evil curse will strike the greedy beholders of this bewitched treasure? Dead men tell no tale. يلا وينكم؟ تعال اطلع من عنا يا محمد نحن ما طلعنا كثير هون في اشياء كثير اذا بدكم تاخذوها بالهند احسن من الموز في اناناس اذا اخذت اناناس بتكون شو هو؟ الباك في اناناس في موز في جولد هند في آه، رمضان وفي مانجا جوز الاناناس احسن من منهم كلهم تمام بيجي بعديها المانجا عامل لي انه ما بقدر اخذها ليه؟ اسمه شوف كم واحدة معك ما معك كاملين فبدك ترجع من اسم لما تنزل بدك ترجع اسم معك عشان You cannot carry any more of these items عندي خمس موزات ارميهم يعني؟ غير الموزات جوز الهند او ال او الرمان او اذا في مكتوب طيب Sit closer together and keep your ruddy hands inboard. That be the best way to repel border enemies. And mark well the words ما تركتوا لي شيء؟ نحن نعرف موز تحب الموز انت تتذكر الطفلة في طابق هي شوي السوداء عندي منها لور هذا كله سوداء آه، هذا جسد شكله عم يقول لي عندي مليانة يمكن الشنطة ننزل لعندك ولا شو؟ انا وقعت عن الطريق تكون طلعت لعمك تعال تعال يا عبدو تعال صالح العراقي hmm, kalau ini tekan ayo kamu Um, um, bukan ada buat terang. Hmm? حاول بس توصلنا لغاية الحرم مع الصعوبة كنا نساوي؟ كيف بدنا نطلع هذا بسرعة إيه. لازم الاكس والهي والهي اوه محمد وقع ونجيبه بالسنارة شو؟ مش سمك محمد مش سمك اللي تصيبه بسنارة يعني نعم، طلعوا بسنارة سهلة؟ لا طبعا بيطلع لنا شيء هون ما بيطلع لنا شيء Man wird allein. Mhm. Schattenhammer, Hammer, das hat er. Nee, ich muss nicht vor. Ja. Knopf, ja, Hammer, Knopf, langsam, Knopf. Ja. Nee. Was denn? ايوه انا راح اعلي وقتي مشان تشوفني شايفهم ايوه ايوه على هاي انت احمر ايه برافو برافو ايوه حد ايوه والله ما هي صعبه في فوق وفي يسار في شيء عندك فوق وين نروح يا عبدو بدي ننزل بدك تنزلنا شي شغله يا محمد خشبه هي يمكن بتوقع شي ولا شو؟ في اسلحه هون اوه اوكي نعم Perhaps he knows too much. You've seen the cursed treasure. You know where it be hidden. Now proceed at your own risk. These be the last friendly words you hear. You may not survive to pass this Legend, way Daniel. again. Dead men tell no tale. حتعرف ولا حتوعى يا محمد Okay. بدك ترجع لهنيك اول شيء ولا في طريق؟ اه يمكن هذا اللي على يسارك في آه، ولا ما في؟ يا عدول سهلة انزل امشيك كيف انا عم بعطيك علي ترجمك كيف لا انا عارف انا عارف مش كمل شيك انا جربت شغلة ثانية وما ضبطت جربت اعمل هاي الدكتور كتاب ما ضبطت انا عرفت ننزل بالماي هلا صح؟ اه نسهك تصبر يا عبدو تصبر شوي لا الكراك الكراك اللي بنط صفر عندنا بالنفر هيك كان نقطة نفر كتير ايش في؟ غيرين الجنب كيس يعني في الجيم ولا ايش في؟ مش عارف بس اه محمد يا محمد ليش ليش يا محمد انا تخش الكركة عندي اسيدة نشتغل هذا لازم تشتغل ما تشتغل Hello, Amethyst. Abi Arap istersin. محمد نعم. مستعجل أفضل بالمرة طريقة من الشوال <laughs> نضوي ليش ما بقدر اخذ اكثر من الاشياء اللي معي هلون يا عبدول؟ معك كل شيء خمسة خمسة ما عدا القنابل 10 كل القنابل قنابل لا حتى شوف آه، في مانجو شو رايكم بالمانجو؟ مانجا احسن شيء شو؟ حاليا مانجا احسن شيء حاليا موجود شو يعني برمي الاناناس؟ لا خلي الاناناس الاناناس كيف بدي احط الاناناس؟ خليها خليها لا تبني عليها الاناناس اصلا ما بقدر اخذ شيء غيره يعني احط عليها حرف الار ستور؟ ليش اخذت لي اياها؟ مين اخذ لي اياها هاي؟ محمد رجعه روح عليها وحط ار ستور شوف البث عندي عدول على ال شو هي؟ الأنينة الخضراء والحمراء شايف يا عدول ما عم بقدر شوف انا ما معي آه، ما معي هي شوف coconut. انت معك انت معك اربع اربع جولز وواحده مجانيه رجع مسافه 2 جولز هاند رايت او هيك عليها يعني تقريبا رجع شو؟ خ... هيك منيح ولا اخر شيء غيره؟ حتى. لا رجع حتى الجوز اوكي تمام رجع كمان نقطة فاضل الثاني تبعون ايوه واحدة شو؟ شو؟ شمال سيب الموت رجع الموت الخطوط الثانية شو اسمه ايوه بس اه هيك انت معك خمسة من هاي آه أربعة من هاي أو ستين ستين ستين عنده واحدة من هاي اوكي بس إذا معك أناناس خلي الأناناس الأناناس أحسن من الحمراء؟ أحسن من كل الأفضل يعني رجع الحمراء وآخذ أناناس؟ وين انت ليش حطيت الاناناس اصلا؟ هي واحدة الاناناس ما في اناناس انا رجعت الحمراء واخذت الاناناس في مانجو طيب في مانجو المانجو احسن ولا ال... المانجا المانجا جوز الهند مانجا ثاني احسن شيء الاناناس البودة بنكتب عليها Ye paid the warnings no heed, Coconut, and set foot in uh, sailor's grave while ye still draw breath at the risk of marooning yourself here for all eternity. Not like the scurvy sea devils who stole me plunder and jailed me up here. Um, the own crew, a bunch of treacherous curs. Ah, but this be no way to hold a conversation? Climb up here and lower me cage. I'll make it worth your while. Hold on, uh, surprise something. One occasion darkness though. الكتاب هذا شو هو؟ تمسك فلوس عليه وتتركه بس على شو؟ اه شفته ايه شفته محمد وينه؟ واحد من عندك لساته عم شوف شو ياخذ الكوكونات ولا ياخذ شو اخذت بعدين يا محمد هلا شو نسوي يا عدول اديها احنا المفروض نسوي هذاك بس في شغله ثانيه شو نسوي؟ في شغله ثانيه في هذا راس البلاد Is that the key to me cage you be holding? Oh, ah, that's a welcome sight. It'll do me no good while I'm stuck up here. See if you can't find a way to climb up and set me back on the ground, where I belong. هيك بكيش كي اخذت مفتاح انا كان في مفتاح اه انا عارف انا انا البلاد الثانيه ما كانت شو اقرا لي كتاب هذا الكتاب بدي اعطيك اثنين من عشرة If me crew hung me up here, surely ye can get me down again. اوكي هذا مفتاح وين نفتح؟ شو هو؟ القفص فيه متخلف القفص اللي نزلناه بهذيك السفينة؟ لا قفص ثاني يا دور على الشجرة You're not afraid of heights, I hope. Ye've a fair climb to reach me cage. Look out! Well, it's a start, sure enough. But ye've barely begun. I'm strung up by this old ship beside me cage. But ye'll never board her from the ground. Hold your course and see if you can't make it over to her from where you are now. I'll wait. Watch your step now. I'd hate to see you take a tumble and leave me stranded up here. ضوي هذا محمد ضوي هذا خذ الفانوس بس زر اليمين وروح عليه باليسار ما بضوي Look out below! Ah, but you can climb the stairs and try again. This time, don't lose your nerve. بدنا نجي لعندك يا عدول ولا كيف؟ Hold fast. The path to me cage lies up the stairs and through the flooded wreck. Don't ye go forgetting that! في عندي باب هون انا ما دخلت انتو شو طلع على اسماءكم اسماءكم هيك شي علامه Poor Dougie's been robbed and left for undead by a bunch of no-good mutineers. All because I had the nerve to hide away a wee retirement fund. Well, next thing I know, Poor Dougie's been stuffed in the soil and left in moulder. I've still got my key. Hmm? Without the treasure, rabbit. it's no more than a monument to poor معك مفتاح؟ Dougie's despair. هو هو تعال Some swabby or other will have taken it back to town, I shouldn't have طب wondered. المفتاح اللي معي I'll اصلا سيف فيه happily ورميه share the spoils if you can find my هذا اللي treasure. الكلب بضل يحكي لك But I تعال won't فأنت hold بتستني. out هذا اللي فوق There's بدك precious تخلص little of it طبعا. left in Sailor's Grave and بس that's انا the متعمد truth. بنأخره شوي No, don't ليش؟ mind me. I'll get لأنه back to في listing quest all the بتسويها. mistakes I've ever made. آه، بيعطيك- بقول لك انه حطه على البادي عشان يطلع يطلع شغله ثانيه The only way to get me down is for you to climb up. And be quick about it. Crevens. That's Come on, I'll pull up Dougie's the phone. treasure, sure enough. Oh, what a glorious day. Let's see if my key still fits, and then we'll share what's inside. بس انت بتاخذهم اللي فيه هاي عالدور اه بس باخذ اللي فيه بس انا بدي اياها شغله ثانيه شوف وين كان كنا عند الطاوله عند نورد سميل كانوا محمد وينك تعال يا محمد آه، في الطاوله فوق لا هاي هاي هاي الطاوله لا كان في طاولة عليها هي في مفتاح هون جنبهم أنا مفتاح بعدين الثاني هون؟ مع مين مفتاح الثاني؟ ليكو معي اوكي بس آه، فوق هون آه، وين؟ شي مكان كان في ورقة بس ما كان عم يشعل اللايت اللي عندها قولي نطلع ننزل هذا بس انا نزله أنا رح أوصل مكان شو؟ الحقني تمام نزلوا القفص اللي فوق بس انا اروح مكان ثاني بحاول بخلص شغله راح آه، استخدم الراس وراح استخدم الشغله بمكان وين القفص؟ ما في قفص فوق فوق استنى بعدنا بعدين وين ننزل معك؟ pulling me leg, for I've not seen it in years. They'll be back. Up. Up. I'm sure of it. Mm-hmm. Up. Almost entirely. Sağ Maybe. Ah, there ye do. I thought ye might be lost, or gotten yourself trapped for all eternity. But I think it's another trap, soul. Well, you're out of luck. The ferry no longer docks, and any heart in this blighted blister of a town. Now that's not a gap ye'll cross, lessen ye grow some wings. But ye mustn't give up. Ye see, I happens to know of a way to call the ferryman to these shores. Nihayek. وانا تكون في الفوق راح توصلوا في هذا القفص راح يكون فوق بالضبط افتحوا يعني ساعدوا مش مش افتحوا اول شيء بدك تقول هذا بدك آه، آه، راح يوقع مجرد يوقع You just need to lower me cage. Very, very. آه، you understand? Uh, قص الحبل قص الحبل في حبل بدك هيك رح تلاقيه في بس المفتاح بيوعى اذا بدي اصل الحبل طيب تمام استنى استنى استنى بدك تحط المفتاح عندك على الخشبه اوكي تمام المفتاح فوق صح؟ المفتاح فوق <laughs> Aye, it's not exactly a dignified reunion, but I do welcome being back on the ground. Now, that key's not gonna use itself. راح اطلع اجيبه ما في طريق مختصر صح كيف طلعت لفوق يا عدول might have rusted after all this time. Being that I'm unable to provide my own means of locomotion, you'll have to carry me and make sure your hands are clean. I don't want fingerprints all over me skull. طلعته راسه قبل ما تعمل اي شيء خد شوي عشان Sweet freedom! Ah, it feels good to see in more than one direction. All these years I've spent wondering what happened to me town and me treasure. Now, we've a long journey ahead, and I've yet to find me sea legs. So you gets about the walking, and I'll take care of the talking. خلصت انا تعالوا عندي اين راح؟ لف كفر من وين طلعت انا ايوه تعال يا محمد ما في كتاب A man could give راح himself يصير هذا eye مفروض strain يكتب وقت doing الثلاثة his bedtime reading in the dark. شو بصير I recognize that. Uh, I wrote it. Wakey wakey. It's no use. He might say he's dead to the world. نزل نزل هذا الكال نزل الراس عشان تقراها. ما تقدر تقراها بالكتاب اكس سبيس اكس. اقراها يا اقرا الكتاب. زي ما ورا ما بيطلع له هذا اللي قاعد على التخت. قرأته. قرأتها تمام هذا اللي اعتقد شفت الكنز اللي خلصته ورحت حطيت عنده خلصت انا عارف انه الكنز لا والله هي عشان تجيك تودي الكنز تمام نروح الاثنين هذول السكرانين That be Captain Bones for ye! Old Bonesy could never stomach his own recipes! Not much good at chess, neither! Now there's an idea. Look out! How about we show them how it's done? Stick me on old Bonesy's shoulders and I'll win the game for us! Hang it all! It's been so long I forgot about the house rules! We'll need to find something of special value, a trinket or similar, before we can play. An establishment like this is bound to hold more than a share of secrets. Going it alone, eh? I'll try not to take offense. Bells and barnacles! Is that the best ye can do? Well then, me rook goes to Queen's Knight 3. And that, matey, check um, and means the contents of the pot be mine. Mm-hmm. Fine, fancy key, and I'll be bound it leads to treasure. هذا Sore الباب loser. محل كان فيه No مكتوب عليه matter. اضغط ايدك He never could play worth Aye. spit. لما طلعنا عشان Let's take this ننزل key. راسه هذا Find the تحت shit الباب in هذا weapons. حدا ياخذ الراس This takes me back. Cards, dice, الراس تعمل pitch the شيء. pistol. ثواني. I don't recommend لا، لا، playing that ما- مع last one المفتاح. with your loved ones. First سكة وجولد يا شباب بس بس 332 يصل الخيرة هاي ها هدول عم يجوا للكل ولا بس للي بياخذهم؟ للكل we can see all the way to the lighthouse. Lighthouse. Clear as day. وين اللايت هاوس يا عبد بيبي Did ye think the ferry was all there was to this world? ننزل خلاص آه، لا. وتقريبا كل شيء خلص ما عدا شغلة واحدة وهي هلا عم يقولوا بدنا نروح على When اللايت you're هاوس done seeing the Sir. sights, we still need to reach the lighthouse. I may not be the pirate I once was, but I can still put the fear into them what knows me. I know you can hear me, ye cowardly curs. Drop what you're doing and get this bridge in order. We've a ferry to catch. I suppose I should tell you the story. For when we sailed into the Sea of the Damned, it were a happy accident, for we were fleeing our enemies with a whole pack full of their plunder. By and by, me crew starts to grumble, about returning to the living world. But I'd have sooner stayed with me, Luke, for all eternity, rather than risk it out on the waves. Cloud to the foot. This old place brings back memories of the night I snuffed out the flame. Aye, and the lighthouse keeper too. Had to be sure the ferryman wouldn't come and part me from me loot. Now, I'm not what you'd call knowledgeable about contraptions and whatnot. If I can borrow a body, I might be able to help. See if you can't sit me down on that headless heap of bones over there. Ah! body at last. Not as handsome as me old one, but they say beggars can't be choosers. There! It's just like sailing a sloop. Ye never forget how. Now, let's see if we can't find some clue as to set this place ablaze once more. First, see if you can't light the brazier with that fancy flame of yours. Of course, lighting up the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea if we're to call the ferry. Aye, that's the way. Though I think it looked better in the dark. Now, to get the ferryman's attention. ولا بتتت اقول لك لا لا ولا هون مش ولا هون مش كله ثواني ثواني ثواني أخي غير مكان أخي غير مكان ولع الثانيه لا لا لا لحظه لحظه اعطيك مكان في وحده لحظه لا مين بيحركني يسار؟ شو نساوي؟ نتركها هيك؟ يلا years spent in me cage, pondering how to open that gate, and ye break in like a bored واحدة ثانية غير burglar. تحت Ah! Let's get over Other- there other and see mechanic what off. blunders to be had. شو بدنا نساوي اتحاد اتحاد لا شغل ننزل اه انت بسرعة لقيت ناسي نط عادي ولا ننزل شوي شوي على الدور ناويين ولا كيف؟ ما ده تنزل محمد ولا قاعد فوق كيف ha يا محمد؟ تمام الفطار للهيلث عندي عارف صحتي على قدي ونحب ناكل صرت ضايق ال banana وال coconut. باي الاناناس ما دقته معي اناناسة إيه، بس بخليها هي لوقت وقت العازة هون محل ما اجينا في مانجا ارمي الاناناس واخذ مانجا طيب ما بنقدر ناخد غير موديلين نوعين او انه بس خمسة بنقدر ناخد خمسة كل واحدة حبة خمس انواع لكن كان في بيكتب وين هلا هون محل ما اجينا ايوه هون على اليمين محطوط شو آه، تحت عندي عندي عندي شوف انا وين وين ايوه هذا جدا كان مسكر اللي انا ف... اللي انا ضويتها لما قلت لكم شوي شوي استنوا ما نعمل شيء انا ضويتها ضويتها حصلت هذا جدا بتكون مسكر طبعا محمد في عاصفة هون عندك خمس بالضبط على عليهم رسمة القلوب واحدة هون هلا بس تنتين طالع صح هي الثالثة تنتين صاروا ثلاثة هو في مفتاح هون اوكي خلي المفتاح معك بس ثلاثة صح هون ولا في خمسة؟ لا خمسة المفتاح عند ثلاثة جيبوا بعد تمام ايوه خمسة بنات تقريبا واحد في واحد على الأطراف في واحد على الطاولة على يمينك اوكي باقي شغلة بس في كتاب شو هو؟ في أه، كتاب بس في مانجا هون اذا حدا بده مانجا وفي آه، رمان طريقة وينه؟ طريقة أيوة،, ايوه هذا قريته أنا أنا قريته؟ في أيوة. واحد هون وهذا اللي هي شفته كم واحد قرأت؟ المفروض هيك خمسة كلهم خم... بس ايه خمسة بس باقي تسعة نحن مساويين تسعة مهمات من عشرة صح؟ تمام تمام ليش نحسب من عشرة؟ كتب من عشرة هيك احنا طيب، انا بس راح اكل شيء لانه دمي آه راح احط انا راح احط هون هي محل آه، يلا والله ليه شو عم تاكل يا محمد؟ طيب باقينا مهمة صح؟ كل طيب، شيء لا تسعة من عشرة طالع عندي هو تسعة من عشرة كتب بس بدنا نسوي طارق بدنا نشعل الثانية اللي ما شعلناها اشتاق لكن ما شعلناها كم طب شعلناها اول وحدة فيها شيء ولا خلاص؟ تفلت دائم نطول دائم نطول دائم تحت ما عاد في شيء غير هاي صح؟ ضويناها نعم. خلاص هيك احنا هذا السمك كله خلص هيك هي فوق فوق يسار يسار في واحدة There. The lighthouse is good as new. The mists are clearing. Let me try and get a better view. I see سفينة جاي. sails on the horizon. Well, there she be. Ferry of the Damned. Though you'll find no welcome passage on her decks. Those hooded fellers are what you might call in charge around here. And they won't suffer the living The only way he'll sail aboard that ship is to stow away. I wonder if their little secrets still be stowed about here. key to me cabin after all these years. The Keeper took it when he ratted me out to the others and they set upon me. Me ship'll be a sight for sore sockets, sure enough. But this mouldy old body won't last five minutes out there, so I'll need ye to be my transport once again. At least till we reach me ship. Take me to me ship with the red sails, and I'll see ye safely aboard that ferry. дорожонка, думай. خلفه عظيم الراس مع محمد يمكن مع المفتاح وينك يا محمد شو هاد نعانق دور Of Akala. Wow. There she be! This next bit needs a fine touch. Set me down atop that air skeleton. There's a secret nearby. I can smell it on the wind. There she be. Me golden hair. The fastest ship on the seas. By my reckoning, no one ever dare tell me different. A piece of advice. Always have a secret way back to your own ship. To me cabin! والله في شيء هون ورا نضع أركب كتاب وعلى أركب بدنا نروح ننط لهونيك ضوي هدول الشمعات Captain on deck! Sorry, Captain. أركب كتاب أيوة We, we just go, Captain. ليكوا الكتاب هون يا محمد تعال شوفه Sure, I used to be taller than this. This key will let you through the side door of me cabin. ليكوا هون هون For here is where we be parting ways. There's a rowboat over yonder that'll carry ye onto the ferry. Quiet as a church mouse. صاروا ستة من عشرة But I wonder, ستة من عشرة نحن do خلصنا ye الشغل. really know what's waiting for ye below her كتب Not all treasure is silver and gold. Me crew are free, and my conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Hmm. Now take the oh, key and be off with ye, before ye find yourself trapped here for good. Ye've made an old sea dog happy to- Watch where ye step! The treasure what cursed me may still be lying about. اه بلش نعبي بهدول ليش تاخذ شيء هذول ديكور قنبل يعني نعم. حاول لما توصل لما اوصل ظهر السفينة هعرف واحاول لك استثار عشان يحطوه اعمل توب شو شو؟ خلص اعمل اه ما طلعت ظهر السفينة المقارب هذا المفروض انه يقول لك قبل سو سو اللي هو مثلا تربط في القارب ظهر السفينة طب روح جرب آه، آه. انا بحاول ممكن يطلع خط القهر عندك في البطل شوي شوي ما طلع آه، يمكن ننزل؟ طيب. طب كنا خلينا قارب مثلا نقطينا من هون قرب Ship sighted. Ship sighted. Ship sighted. Ship sighted. Ship sighted. Ship sighted. Ship sighted. اي طبعا عندي عشان بدك تتحط الايد لا بالمقارب انا متأكد القارب هون لازم يكون في ضوء له بس حوالين سفينة مرتين معقول لا نخلص هاي البارت من القصة واروح لبدل الطبيعي نكون خلصها بس وين السفينة؟ على يسارك الله نعم. في توب You. who have lingered in this forsaken place, who have learned the price of breaking the pirate code. You have suffered under the weight of chains forged by your own misdeeds. And now, your time is served. Though you shall not fully remember your time in this place, perhaps some remnant of understanding will accompany you when you step through my portal and return to the living world. Perhaps not. And we shall meet here again. For now, we must make sail, and quickly. For strange ships now patrol these endless waters, and ours is the longest voyage of all. هلا شو بدنا نساوي؟ انزل تحت انا ما عم اسنعك حلو حلو من صندوق الاسلحه تمام احنا موقف فيه هون لو فتحت شيء اوكي هلا بدنا ننزل تحت The very secrets are laid bare. I cannot surrender the wheel, but I entreat you. Do not continue to trespass here, for you do not اه لا هون في understand اكل كمان of what you seek. انا فتحت الباب اللي هناك Come on, Tuggy. Come to Jack and get the bone. Come to Jack and get the bone. Good boy. This bone's much nicer than those rusty old keys. Look, I'll try a bit first. I know what you're thinking. That dog is never going to move. Therefore, I oh! propose a wager. Let us see if I can lure him over faster, then you can take the keys from his mouth and let me out. The winner gets this delicious bone. نفتح له جاك سبارو Don't say much, do you? Very wise. When endeavouring an escape, شو هو؟ Silence is generally best. تذكر في اي شيء قبل ما However, في أي as شيء I've had no one but a ورا، recalcitrant ورا. mutt to talk to ما عليه for ماشي. far too long, I shall bow to my collegial nature and introduce myself. في ولا باب تفتح I'm ها؟ Captain Jack Sparrow. Though, since you came here to rescue me, you probably need to and you must have heard tell of my heroic journey to acquire this. Inspired treasure of all. A golden key to other lands, in eternal freedom, plundered from the lair of a heartless squid and used to assist in the daring escape that led me to stand before you now. Shining, isn't it? فيه؟ زي تروفي بس خلاص اوكي هلا شو هو بيلحقنا ولا شو؟ وفيش مثلك مثلا افتح اي باب ثاني غير الباب تبعه مجرد ما فتحت الباب تبعه خلاص You know, I haven't had so much as a crumb to eat since I got here. Not completely sure where here is exactly, but it's sorely lacking in dinner options. I'm a shadow of my former self. Then again, the captain seems a dreary sort of fellow. Probably enjoys dried biscuits. Wouldn't even tell me how I came to be aboard this sad little ship. The last thing I remember was standing at the helm of the Pearl as we made our escape. Suddenly, there was a loud, booming, cannonballing sort of noise. A cannonball, perhaps. What are you on? The scenery's not very inspiring, but it's good to stretch my legs. but I mean, let's get off this ship before... Stay where you are! That happens. You, from the living world. Oh, Why have you interfered with my work? The selfish actions of this Barrow have brought catastrophe in his wake dire fortune that now threatens to consume the Sea of Thieves itself. That's Captain Jack Sparrow, mate. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy, very grumpy, so we'll just be on our way. Silence! You shall be returned to your cell. At this time, the key shall be cast overboard into the abyss. What you possess must never be permitted. Now, do you see the folly of your actions? oblivion and we are discovered! He has found us! They have our scent now. I'll hit the blind Therefore, we must fight! Two arms! Oh, uh, Steady, mate. That's the Flying Dutchman we're talking about. She's no ordinary ship. Then, upon the waves of my domain, she will find herself well matched. Fly upon, pirates! The cannons stand ready! Unleash the fury of the dead upon this interloper! That we might put an end to calamity before it begins! I believe that means he'd like us to use the guns. istället för att förra hyllan och först skärm och nu har nog det som på det. da Rússia. Ela regiu na faixa sabina. يمكن لازم اكل شيء صح لانه ح- حيموت Taking you heading, mate. Heading, heading. لأنه راح يجونا وحوش بأي وقت وما السي تاتلز هذول لا جد ليش طولت هيك؟ ايش في؟ They mean to board us! Defend the ship, or all is lost! And what do you suggest I defend her with, mate? I forgot to bring the bones. Very well. Take my blade while I steady our course. A dead man's sword for a dead man's hand! غير فردك من هون Heed my warning. Now Sparrow is lost, and our enemy has the treasure in his grasp fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion. Deep beneath the waves, you have caused harm this day. However, you fought bravely. I shall return you and your vessel to the land of the living, so that you may continue to fight. Fight to save all that you have endangered. Fail, and you shall bear witness, as this world too falls under the shadow of Davy Jones. والترشر مكانتنا آه. اي اي كابتن شو بدنا نسوي هلا يا عدول؟ معلش انا بديكم من سايق خلصنا يعني. ظلوا في اربع اجزاء خالصة بدنا نمشي شي لمكان بالسفينة ولا آه، لحالهم بياخدونا على هذا هي هذا تمام يا شباب هذا كان مقطعنا الثاني لهي اللعبة لو عجبكم المقطع حطوا لنا like اكتبوا لنا في التعليقات إذا بدكم مقاطع ثانية من هي اللعبة خبرونا آه وإن شاء الله بننزل مقاطع ثانية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وال like وال share وبنشوفكم إن شاء الله قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته